bitiyoruz. Bakıyorum. Sen ne bitiyoruz? Minelin ketesi ketesi. Mite. Duvatta hırağına edeceğim. Mite de. Bakıyorum. O kurumda kanına da o diyerdi. Kuba oğulurun ол тоға аған әнді. Ии, бүккін ағайды. Тобы Cardi volanje, karča volanje. E, Anne. Barduça. みて、どこぬん。ええ、っちゃうわ。あれ、はまってんだ。ああ。さま。ぼ。向かい部屋がよかった。 Отты билге өске атақ бітті. Онан әмі қахым бір оғым келеті болаған. Çatıga دین هستا ارکی دیتا سرو گیدر کرا ونسه bu ای can bizi kaldın Oğlum yakan beli ki yakan gel bettireceksin. Ben yedi takını kırdık kimde geliyor hoğa. Ben ben dağını hani billeri veren görüyor ki. Ocağa bakar birime ben tenleyen de bunlara. በየምተኛውን ቡርዱቶ ሆነ ጀ ኪምብለ ጀ ሹገጄረን ከይደን ይቦስ ጀ ይቄጠንገ ቃምታክ ፍትና ግላንታካ baksinlar. Kim <laughs> <laughs> teknekler bulsanlar bir kurtuklar bolan olur onlar etet yaktar ete bollakat. Onlar doğurduk. Hoğatanılar dakına Итекелер бара тастарыңды сүгін олар хуға. әтер дектір. Онты хуқ, арығы хыттарым ұняр, арығы хыттарым ұнюстар дедері болла денлер бүхіләкке тылыс қойдан әрір. Делеға тағады арығы ден Оқыл өшен барандар арығылан Әй, оғажи. Кытайғы атта Tabii bu uçuyorlar orim hinandı gattık var. Kelbet onu эн яка хориппут тамагыл аак итичэ хориппут кихаха эппиат сурукта гыт Не. Здраво. Здраво. Ай, мен тугнал роганы. Эй, бо, ну, мане. Рвыдав-то головы. Эх, анна ванны. Им пора дахпын. Staszek! you O, jadę widzę teraz! O, Sania, Alisandra, mądro! O, ciuchy nogi, Staszek się oh, Daniel, acımadı da cemiden kadar kadar cemiden. Nereye? Buldum da. Kemçeri ya Allah'ıyla. Ulu olurum, ki bular analım. Борщовик. Хаямай. Тулия сатыян барытын да жоқ Оғын ұлығым ғарын дүйдін сөкпетінен Tuir. Мен бәлін үппін түхән көрдім. Ол Қас қотын бетін айы. Тол бәйті біті Бәйті барды

Gökten <clears throat> de it. Gücük manna already. Sen Diyarbakır'a Kudse gerdir тәбәкке береді енді үндемей жақтап ба жоқсы жақтардан болбак әлекем сәлиді Бейкемиеде Техутова. Мидей. Эй, ол руп болды. Он не дерегет? Anlat hadi. Eşik oldu. Uğruyor ne yok? Yok kadar. <laughs> Kıyın kaydede. Ton. Abi <laughs> bu. Bir kampanya. Bu. Gidi kırık olucu gitti. unutup qo'yni hut-ya. Тут все это рядом. Ампарга. Сыня да ведь. Tuğuyu onun biter de. Bir de. Onun biter de. He Mide. Mide. Olan Mide de Mide. Mide. Ve <laughs> İbni Mide dedi. Başka. Minol Bonksonu Celber. Kendi bil bir de. Müdür. قلب العساتير Şiribe kırık bungeler. Kudruğuna yengelet de yengelet buldu. Мен қарақпын бәсіме әтші бұспын тарттан кебе. Үтіңі еліңі. Сүраған бетегі дейірі қарағым, құлғағым чон күніңі барды. Бұл құлдан қал. Миде, қайдақ болыңды. Мұсуны еніп бұдан олу. Kani bir hikki pıpıtı. Kaydak bulun ne bir de.

Төре пер бере куннады кезип вопроска. Тон бермет жактарда акынды бакты. Та бир сурвер. Усалдан. А Та бете биттидар. Туку тутуган баран хөтө. Мен я көмөлө хөмөт. Коля, хат болобар, дыбы. Коля, ну хватит, поехали. Сколько можно ждать, а? Кемите, э, мен бардым. А, Коля, быстрее давай. Кымлы хөгөн. Сколько можно ждать? Это что такое-то а прямо? Tavares, Tavares. Lika. Lika. Tanya. Taiban Ari Korolong tuh kerja kayaknya. Ini. Kan biar aja lihat ayu. Ayu kau siapa betul? Ah, kanya, lu. Kalau aku tuh kanya terus.

Yapma kurul vallahi. Kurul. Mega ceveririm ustana. Saya э a о м у т n g а р б a т е н öter baskısı mı olurdu? Oh! Ben behemin ırpıdım. Açça da sana bakın. Evet, annem yemeğini silah çak çaktır diye hanım. Oh, dünya. Sıvıyalama. Ne gırcık hele çak. بين دعنا اللي بحتاجه التنيني أرضي المنك اللي عندي كلتك ده من كمني أردس صوتك سلاح جاتك Dünya. En olga мен Min Allah tetindik sana bak. Agar beğen etindik sanırım bu. hürgeter sana Abdülbülü amcamın baskalın sıcağı. Bilmem. yana adağım diye. Adağım. En gini harena. Acaba min kim minih? ಹೇಗೆ күн ಮಹಂಕ ಮಹಂಕದ್ದು ಆತೈದನ ಹಜ್ಜ ಬೀರ್ಕುನ್ ಕಿಯಾಗ ಬೀರ್ಕುನ್ ಅಯ್ಯಾಗ ಸಜ್ಜ ಬಿಕ್ಕಿಮ್ಮಿನಿ деген Мен деген доғырнады дейін ол ене егінің ірбіт менен манна келерген олоқта билбедім бейем да сойдым من المنطقة البعيدة gördüm. Neylim beyim, ıngırıyam soğudu. Kahan ıngırıyam. En... En kereke higin dün. İti beyağın beyağın töhrine hatigin. Hatta min deyem. Min geliyeke инвалид тимир жеренке тоого так болдук мен эйигин сылаанылабында сатыр битті сылла. Ағнанды бол сатыр битті. Әмейім мұнағынан келліған. Оны басқа қайын. арыточыгый болмуга Міне мен көрдік бұны. асуухаар яар. Тоогоо дэсгэж чавд. 있는데 누구 있던냐? 엔 김에미 도르딱 뜯어주던다 아빠 어 김이 Паша. Паша. Кіне білген қаны бар? Усалды. Онтан кейін тоға келген батық. Кенатын кейіне таптан керген тақсықты. Оны ғытыр бұл адырақ Ниндзя гүсэдэлэг. Эйг нэра тавдаг. Гүтүгэн симэл ян шүтгээд янгут. Басқа, әппетімге, дүниятан матығанге. Тоға матығамайды. Мен бір төнден кәлей олады.

мұрастығын bırastıgın мейін. Ән dünyattan bırastıgın artır. Kini қарадым уыз алданғанға анам мегін бір астыйды мен раха кірчік үрүй соғдығын сыр жарбы анамы демеппін мияға дүйгер моқ соғыру керер